Meu nome é José Marquinhos Barro da Silva, mas sou conhecido como Urubu, mestre né, Urubu. Eu nasci no dia 3 de agosto de 1950, mas fui registrado em 3 de agosto de 1955. Juridicamente eu tenho 66 anos, mas eu acho que já passei dos 70 <laughs>